punya gol. Bayangkanlah Bapak Ibu sekalian, menjadi nakoda sebuah kapal, kapal itu bernama bisnis kita masing-masing, tapi nggak tahu mau kemana. Dan selakanya lagi, eh, kita sudah tidak lagi berada di depan di dermaganya, tapi jangkarnya sudah kita angkat. Jangkarnya sudah kita angkat, tahu-tahu ombaknya mulai kencang dan tanpa sadar kita terombang ambing sudah di tengah laut. Awak kapal kita, yaitu anggota-anggota kita, pegawai-pegawai kita bertanya, Pak, kita mau kemana sebetulnya? Atau manggil konsultan ketika ada masalah, Pak, sebetulnya Bapak konsultannya pengen berapa? Target labanya berapa? Atau ditanya, berapa penjualannya, berapa Tanya, Enggak tahu juga. Eh, bukan kampanye jualan, saya katakan tapi apa boleh nggak ada jadi jadi masalah jadi kalau kita menjalankan sesuatu tidak bertujuan yang kemana maka yang terjadi adalah tidak berarti kita seperti kapal yang berjalan tanpa rada ini apa bahasa Indonesia asal pak ya kalau begitu lah ya oke okay, baik teman cek alhamdulillah Nah ini yang terjadi. Kalau kita tidak punya goal, kita tidak akan tahu mau kemana nanti dan tidak tahu mau mengarahkan mengarahkan usaha kita kemana. Apalagi sekarang sudah bulan November, baru beberapa sebulan ini saya baca buku sebuah buku yang bagus Judulnya Broken. Itu menceritakan lagi-lagi temanya tentang disrupsi. Disrupsi. Sekarang eranya yang Kita kata kita punya rencana jangka panjang, jangka pendek, ternyata di era sekarang awal mental yang sudah kita rencanakan. Tapi ada satu triknya. Bagaimana caranya agar rencana yang kita buat ini tetap bisa berada di ombak yang naik turun naik turun itu kita tetap tidak terbalik. Ada caranya. Oke kita terus.